はいこんにちは今日は Das ist geil というドイツ語のタイトルのついた曲ですこれ僕すごい好きなフレーズでなぜかというとガ i ルという言葉を使ってるからなんですねこれってあの英語で言うところのホーニーっていうやつでつまり性的に興奮しているっていう言葉なんですよねなのでこの言葉を使ってかっこいい物事一般を表現するというこのアナキズムみたいなやつに惚れておりますえこちら側で見ていただく映像は先日和歌山市に行って撮ってきたものです Hallo Leute und wie geht's in Deutschland? 今日は、uh, no, uh, today I'm playing a track called Das ist geil with a German title. I love this phrase because they use the word geil, which means horny in English, which of course means sexually aroused. I love that people take that word to describe whatever is cool in general. I love that expansive nature of the phrase. The footages you see over here were captured in Wakayama City the other day. 覚的には多分これあのエレクトロスイングというジャンルになるかなと自分で思ってますエレクトロスイングというのは1920年代30年代のジャズスイングを今日の、えー、テクノハウスと融合させましょうというジャンルらしいので Musically speaking, I think this track might fall into the genre of electro swing, which, as far as I know, is a remake of the 1920s 30s jazz swing. infused with today's techno and house.